has ensured that money is not coming out of government again starting with this financial year nakwata ku kikumi uh, amaze okuteekamu abantu be wonna tamale tubadde ne sikando mu kaseera mm. kano kukaaka mm. covid mm, tubadde ne sikando ey'ensimbi ezateekebwawo bukada tano mwenda kugula mmere ate bulira eh, ekyo kyokka kuba kyakulabirate eyitewanu biliyoni zebagamba eza gundi ebyo byonna bireke nze nkubuulira oyo gwogamba alwanyisa ababbi oyo gwogamba alwanyisa ababbi oyo anti gwe tokimanyi hmm. eh? nakugamba nti bwolaba omukazi naalo nga afuumuuka mu loogi nga yeekunkumula hmm. ekiri mu loogi kiba ku musajja embeerera tegendayo naalo nga avudde mu loogi nga yeekunkumula naga nti <laughs> oli ekiri omwo omusajja kyalina mu mpale esebu <laughs> kakati acenje acenje adduka acenji acenje adduka agenda waberanga okwesimbawo and you hear this man kaboy is it news for change to find the constituency in rango kati bachi bachi mystifyinga nekyenju yadduse pfomes naddukaoyo eh, naye waba mafiya atemye kati abali mulabira mukooti ebyo birala nze mulyagonja ngaali mukooti ne bakagulandu gyemumanyiko tasobola kulamula musango gwange kanot preside over my case bamaze omukuba bamukubye bamuleetedde gundi batemye eh, kati bo badduse ye bakanyuze ku jirikiti bo badduse n'omudidi gwabwe ono akyenje bakanyuze ku jiri bo batemye batayana batemye ne mulamuwe batemye bo bagenze bwe babakola kakati nze nkubuulira nti all those developments you see these people coming out of departments citizenry gundi eno mu judicial service commission bwebajjayo nasari waliwo omukazi gwe naye yadduse yadduse babaga mudduke mudduke kati mwe temukiraba nze nkimanyi t nti these organizations political parties have been getting funds from foreigners mm. covid-19 has also affected these people and they are inward looking that's why britain ejja nejaabase abantu baayo mu uganda baddeyoeka mm. bagenda ku developing eddagala bo babawe kati vaccini enetuuka ddi eno kye babatwala buli lwolaba abasajja nga bajja abaana baabwe ku somero abage kitege erigenda kuggalawo mm. kati abazungu bo ekikutegeeza nti air transport ejja kulwawo okudda bo babangisa nyonyi kutwala bantu baabwe but abali ku kisaawe tebogera mm. nti naffe tulina infrax eyabakomawo era ojja kubabuulira abataswala bamutaswala bamutaswala abali mu ministry of health ojja bawulira nga bagamba the number has increased because we received an influx of people from outside ate how can we a number, how can a number increase if these people are first isolated for 14 days and released after their medical uh, reports nga bamanyi ate bavuddewo ojja kulaba ine engalabi ataalyangege mubuto eh, mutwe gwangege ngaakyogedde yesebo kakati nega nti tu tebasobola kukola alliance kwegatta bobi wine bwatuula nabali ababiri mugisa muntu nebesiye tebasobola kutuula bombi mugisa muntu represents the future nti ekibadde kibawagaza ku besije based here Dina Sonsia money. So the mafias could only trust the base Jeff for funding. Kakati sente nabo tebayina bati de be kukumi bati amuseveni okamala. Kakati gonde mugisha muntu ne group eri mu FDC e yategeera nti besi ye kibiina yakitta n'ateekayo amuliyati amuliyati is a would be a good lawyer. This is what politics is a quiet man. amulyati babeera ku sekuritariat bwebwongoba sekuritariat naddira ono omukyala gundi opposition leader that one would be a mistress somewere hmm? ed mistress kano akakazi kaali kacyamuka nnyo kakiiza winikiza e, eh, kweganga toyinza nakahetinga there people you cannot hate who have shad an infectious smile nga omutulula omanye omuntu nga ne bwabanyiize tewalaba nga batanzaniya abo batta nnyo abantu wano hmm. nga olulimi lwabwe luli soft olutoolo how do you know that emutolo is annoid omutoolo oyinzoka nti anyiize nja kukuteera kyali eh, eh. so you see a person with such a gund approach eh, nabagaa nti kakati tunulire no omukazi muhammad bagundi gwe bakozesa bauhuru batagulula luli mm. era yali agenda okubeera wagundi organization nebamugana sooka otukolere kati bamuteeka mu sports yeyavudde era gwe bawadde this kenyan woman era ye yabawonya empulutulizo mm. eh? gundi musikangabo yalwawo nnyo nga ye foreign minister wa rwanda when a country is facing twabo you get such a people nti akakazi nga kati ako kakizanga okagula nze muvumi kizanga omuvumakoki no yali tavumika eh? Eh, kakati gundi besi fulendire eh. kugane nomulaba ku tv kayinza okuba kali kakolera bukolezi nasoma public relations nkimanyi hmm. yes ino public relations sinebifaani byabakazi bonna abesimbyewo tebifaanana postas zaabwe posta zabukana n'abakazi babalaga bifaani biri computerized hmm. omutulyanga si oyo sayino public relations gwegenda osome abasoma muli ku cnn babayanga kasooli akaddiwanga bamutwala mugundi eri gye batamulaba mu radio this is kundi public relation kyeriko people can come eh, nti namwe mubayimbi bammwe mubalaba mpolampola kasa ebisambi bikwata enkanyanya abatakyakunama yejja yekka kuki kakati ono ayimba ki nenkukabala nenkukabala nenkukabala oloza nti <laughs> nenkukabala ajja bimba nga ayina emyaka ana ajja kutagala nabaana bedduteekako t nenkukabala t nenkukabala t nenkukabalanawe obuwuliriza tajja kwagala biraba irusiki lirikundi abikweke but yeiziyanga nti gwolowooza era bakugamba gagatoyo bad black fe tukimanyi nti teri malaya mukazi mm. atagwa ddalo mm. affects the brain affects the brain kakati egundi sisimu ye bwebanga egundi e, e, e ekyuma kiyiwa sente buli kaseera buli kaseera buli kaseera buzi kaseera era okiraba nti koyinizi zino zikikuba kati zinganzanyo ebyo ebintu byamu mm. ntunulwe windi nemanya nedda kinekyuma tekikuba sente ekyuma ekikuba sente kiba kikulubuse wano wekiwakulubuka kyerabaga nti entebe y'omugagga hmm. entebe y'omugagga kuba tula okusaba abasabi esibuka eno wasemba <laughs> teri aze kusaba atula <laughs> comfortablywaddiiru so kakati mbagamba nti gondi foreign donors zigenze hmm. the europeans are consultating on their problem era besi jenali bwe yali yasangibwa mu america bamutambuliza bannawali until september bahitinga 20 towers and the man came back the american concentrated on their domestic affairs this is the case money is badly needed at home to, uh, abazungu kakanega nti bobi wine gundi tasobola why bobi wine bwamitingana bweyegattana bano kitegeeza gwe naawe kennyini nkugamba tinga mukisa muntu atudde wali mm. ne bababuuza leeta cv yo mukufuga eggwanga bobwaine kubana bonna e, e, fairly am not undermining bobwaine in any way mm. fairly si vigilete background yo nange natumira am, nali amekamanda emyaka emwenda nono nagana naliko national political commission naliko minister of internal affairs nakulirako mechanized ya masaka nakulirako we want to rule a country uh, oyagala kufuana nako nono muwala uh, zali Ah, ah, anti abuuza ku redemption ah, za Bobby Wine zali ate oyo talina kyayina lwaki nti zaali ne bad black bonna bwe mbatunuulira tebawukana kaga omukazi kati zaali yayimiridde ng'ali bwereere ye bad black kyamusingako omukazi akunamanyo nga asitami <laughs> kakati bad black asitami ono zaali ayimiridde but they are the same gwe oyinza otugamba nti baawa omugenzi semwanga yali wanjawulo nye nogundi ono we don't have a moralistic constitution nti mm. your past si chairman werecto commission omanyi kati abo bazaali babagula nti kukuba ono mm. bazaali bagulibwa kukuba ani bobi wai no kakati abo bazaali nti bafuuke releva nti zaali kusaasira eyakusooseeyo alabikaku ono gundi eyakusooseeyo ono yaani ono buchaman bamuleeta <laughs> Ah, omuntu eyasinza okunyiyisibwa ebiri mu gavumenti hmm. ye bukyamaani yagenda okuyamba banne yeye bamuletanga luzige ate no advisorpresidentialadvisor eh, nti bano abaagala sente bebali ku bazaali we cannot allow to liveraising politics hmm. kubanga bano bamafia batya hard issues nti nabaana babwe mugamba nti bagenda kwesimbawo tuyina mu constitution tukiyita national objectives baali bazirabyeko obuuza kwaba bagenda okwesimbawo nti mu national objectives okufugira eggwanga ebigendera byeggwanga mm. obimanyi weyagala okufuga uganda thats why amtelling you tibaleete miliyoni kikumi bakidepositing kwegamba percentage gyofuna gyofuna percentage mm. sente zetusalako if you get 20% you refund they refund you 20% of your million chikumi ojakolakawanga taliyo so I, my, my, the, the gist of my discussion nkugamba nti am alarming seeing mm. a replica of 1980, 1980. situation yes, tikakati bamala okutegeera nti mugisa muntu ye wa future mugisa muntu would go back to nrm but that would oba wa future nti baliyolize nze mm. nti violence tekola kakati violence oba tekola let us build a political party etayimiridde ku bukyayi eyimiridde ku issues we can get labor and conservative like in britain we can get republican and democrats in america kukubanga mugisa muntu byayogera ye tebisireteninga bantu mm. tebisireteninga bali mu buyinza the problem mukisa muntu gyayina si mubbi bamafiya tebasobola muwa power naye museveni abakubye kakati bobi wine yemubala ti bobi wine naye yenyini is overwhelmed with the achievements mm. hey, eh, ngobadde bobi wine yes, toberangako na chairman wetusifayo toberangakoki nolaba ekintu kino in fact has managed to control it singa ku buvubuka bwe nakyabayita nti mujje babakuba ettiya gasi mujje bakole ekibati is a gentleman mm. simuyayi nga bano bazaali bwe baagala otulaga kubanga kumaanya ago tolaba zaake zaake singa ye bobi wayi okuyita abantu nabagakakati ŋenda gende mujje oyo bobi wayini yagenze mu radio ya cbs mm. dino what happened ku nguudo naye ate ati bano tebakimanyi kati ekyo kyekibatiisaminisita n'avaayo bobi wayini ajja kkuba enjudith n'abakooba n'agamba ekyo tekiddamu oyo tomumbuulirayo mufu nnyo oyo tomumbuulira kubanga ogaana abantu nga kabasa akuba enkuŋgaana ne muwala wakuteesa nzisemba bule rwanda etomumbulira oyo babeyambisa bweyambisa bwe bati the issue is nti nabagamba nti siwera nyimba mm. i said muleme kuwera luyimba tulyambala engule nembaga nti oluyimba lwa uganda teruwangaala master blaster enfu enfu enfuufu ema ema emanga kakati wali lwagenda wa bamukuba alwanira tampeko yamalnomuyimbi yafaenkugamba master blasternaye eno maiki yazigiti tesaaga nebwegikonako baba osonga eno mazigiti eriwa giyaliva ani agirina eyabakyala ani agirina werizit naye obuyimba obwo bukunyumiwerizit why where is it esebu hey mama yankuza where is it music i cannot quarrel with the music Ye, do you think yefu bobi wine singa omugole mm. omugole ono narayiva mukidaala mm. beeri nnyo mulaba do they line up nga agenda okusena amazzi ku luzi this is an excitement you allow bobi wine to, to be a regular attendant ovu oh, become a permanent penalist eh, penalist at Kugundi. CBS. CBS. You will not see them there. If they are hired to impress, who will hire them again? Nti Papa, Arabi Kabuli Wakusat, Mudiri Salye, Mosenti Peters, how many Italians spend their time on Tibagendeo? Era waliwo bebatuwalisiti abakolaki ekintu kyonna gwe tululi abayimbi abayimbi bebagenda mu kitundu enkyabakomawo mm -hmm. kakati e, e, ensonga nenzikubulira nenkubulira ensonga eyokusatu nti we have failed to harmonize tulina ebizibu bibiri mm. tulina enyumba gyetwazimba netugiteekamu olugi netufunayo agenza ewatamalezi natugirayo abagaga byebamaze okukozesaako kati kitanda twagala okiyingiza mu nyumba what do we do we must sit down yes, because the, we cannot oba ekitanda muki lyasembolinga mukidisimembalinga then lyasembo itin inside oba mudira omulyango mulala nemugutemamu nekiyingira mukisenge oba olugi mutekamu nemumala oduyisamu nemukikola kakati we avoiding this mm. because these people are not interested in electronics kati nayebalina ensonga zebawa tiwulira ensonga bazirabira zo zigoberedde kuba nkugamba mm. nti constitution ekugamba presidential elections cannot be extended in uganda full stop mm. whether it rains whether it is sunshine i think whether the country is invaded kakati two if you look at this situation in time call a referendum mm. Bobby Wine has been in parliament. Besigye has the largest party in parliament. Why didn't this attract their attention? That we are heading to a situation where the president's can, elections cannot be extended. Why don't we talk about other alternatives? Why, Why? Agala, baagala kavuyo baagala olutalo okulonda kuvaemu akavuyo ngaakakinaana nti upm yo yalibyeyali eyogera ebyo nti akaluka yeyongereyo mm. naye ngayo president museveni mukitabo kyakugamba i was not interested in electionis i was even drugged into upm by people like ebitandisali i wanted them to mess up their electionis so that i get a broom and sweep them all kakati nabano bemulaba abagamba nti okulonda kweyongereyo mm. tebali interested mu kalulu which is dangerous nti ali interest omuganda ga nti konaweeka tokalinda kusaabaana ttaka if these people were interested mu kalulu to were fed by the mafias in government babagamba nti museveni ajja kwongezayo akalulu kakati baba amafia ne basala amagezi gali bwegati nebagamba nti constitution egamba ki constitution egamba nti pulezidenti obuyinza bukwasa sipiika mm. nti weya pusi yakulembera delegation bagende wa kadaga amteringiyo genda omubuuze kadaga nebagenda if museveni hands over power to kadaga the mafias are represented kakati ate tiimu endala ekyayagala kadaga mubo the slaves went to kadaga the masters abatayagala kadaga what did they do ate bo batandika okukuba kadaga nga bakozesa nankabirwa kubanga bo bakugamba is it mentioned that rebecca kadaga nti no any speaker why don't we remove gundi rebecca kadaga bebatandika ebyo ebyomuwabira mu koti ebyokola ki ebyokuzira sente twandamainiha munakabiro bamuyinsolingewo nga sipiika lwaki bo bamafia balina options bbiri hmm. why didn't these political parties the politicians have this if the president goes ahead to organize elections what do we do you must why do i write my bo these books mala kumanya nti bano bagamba kino nze ekituufu nkimanyi within four years tujja kuba tukwatagana yes, kakati naye nkugamba ekisembayo nti what we should do is to harmonize the heres act mm. with the elec er er er er elections act nti eno you know, election act ekugamba abantu bonna balina okuba enkuŋŋaana beebuuze ku bantu baabwe mm. eno heresi biru heresi act ekugamba dispersing mm. can't we harmonize these two and we have fair elections what if we maintain sanitation and social distancing why doesn't the electoral commission you just need tapes Mm. antikyemwalibaddeko eh, eh, nababaka ba palamenti mulina enyonyi ya uganda yalainiza ezebase mm. eh, let a team from the opposition and go and se obusaavu naye bano si bye baliko they are not talking about providing a solution why they are not interested in elections balinda kavuyo mm. naye nkugamba nti kaka tutunuulira modalities to me en, tamale katono nnyo eh. nga tetunagenda ku modalities eh ensonga opposition zeewa hey. Eh. zensonga nrmwea ubirongo zeewa hey. Eh, ati kyenkubuulira nti abataagala kalulu bemupiezi tebaagala kalulu mm. nakyolale mm. why nti enkomerero yaabwe ebadde mbi nankabirwa abakubye n'abamalawo buli museveni bamusaba sente ku isu kati abantu babulijjo kyababulira ndi mutwale abemupi wasa omukazi nga mpasa wakiga naye akaboozi ngula kagule kangule malaaya ajje n'ebisoko by'oku sitwiti mm. weefunye ebad blak kuba yena ebisoko abiina olweyo olweze mu nyumba enyingi terukutukira mu gyerusembyeyo ye kakati bwefunye bad black kubanga nabana ababaka ba palamenti abenalimu turning themselves to political policies whatever the, wherever bill is ali nankabirwa nga abasabirayo sente kati abantu two you made a mistake a very big blunder you wanted to extend yourselves by two years which Be, is wrong even before covid ye nemutya kakati muyo muzeeyo emyaka mm. ensanvu mueta yes nabaga nti museveni atwala mata mumutwala njagana walagi yo waziiriziirigo naffe tukisibe wamu naffe atwongezeyo haw kakati mbagamba nti ekyasiga mm. ngaekyaluzigo kyakitadde ku bbale mm. sibwe mbadde sinalabayo situation mumyaka asatu mwetaano balamuzi gye bakwatiddwa ekyo yali mupandagaali anybody who arrests judges to express to tell us that he's very vigorous is an idiot. Mm. He's an idiot. Go ahead and test them over kuliko omulwadde. Ebyo byakolebwanga mu panda gaali. Somebody asked it. Don't these people want to top the government? I said, no, they don't have that brain. Tebategeera bye bakola. They don't understand these things. Tebabitegeera. Teri makanika. Ah, yayagala vigalanse ee eh, eh, akakiiko kakoze nyo egindi n'abalamuzi kabakutte uanidiot uanidiot abaugandaaka tubakebere balina oba oh. tebalina wabasanzeewo mulimu ebiri kakati wat if kankubuuzi hmm. wat if kati pulezidenti musebe natambula nga talina mumasiki ngaoveringa omuganti muzeyi talina masiki nkukutte abantu abamu obwongo tebalina some people musoma mu kyaki musomera bwerere if in heaven at the reception there is a questionnaire where you have to answer certain questions awe mujja okukoma kuba temulina common sense abantu hmm. abasinga tebalina common sense i first ask myself these are judges kati, kati nganza amanye ebintu ojja kukisanga nti abalamuzi abo balina omusango gwe babadde baliko oba waliwo gwe basalira oba aliwo gwe bakolaki kuba kati mu judiciary mulimu crisis ya litaali gundi ono nabakubidde akatambi nga abantu batudde baga nti bagemerera abutajja kuvaawo ate nze mbabuli edonno house tulize people bino byonna bimuwulira mbw abaana babasadde akabiki mu uganda the moment you see an upside of construction an upside ne building ne construction children disappear babasadaka baba, baba common when you go to liberia mm. during elections anybody wants to win must kill a person people disappear wano mu buganda baba bagenda okuteekako kabaka yes, people don't move at night nga omuntu bamutta buno bwebukubanna mu njolo banga bateekako kabaka people used to avoid town Hmm. they grab you kakati africans eh, eh, ensi zikuzetamala ebyo bikyaliwoamba eh, tradition tevaawo tradition kyebayita tradition hmm, obuwangwa obuwangwa hmm. tebuvaawo why did oh, to stop naku okukola emikolo gye was it an initiative of mengo o matembe and group tikaana kato kyali kivudde mengo obuwangwa buwangwa era obuwangwa babubeeramu nobwe teyagamba nga nti republican bagenda ne babakolako emikolo neyitowejokeewabwe era ngaafuta thewo ne bambala amaliba ne bazina obuwangwa buwangwa why african gods are very fatal mm. nti ekyo bwogaana okikola ojja kukolebwa kino nobody risks taliiyo <laughs> tewali kaga nenkuga nti ebyo nga tubijeemu mm. I'm seeing the, the problem of modalities. Tell me, kuloko defense eyo nga tulonze akalulu esawe muneewera munaagoba bw'abantu ne bakkiriza ne bagenda sawemu e, eh, babalekere bokisi z'obululumwe mm. tu tulonda abakyala tulonda abaki tulonda abaki on the same day ekitegeeza buli mu bwaleeta ba representative zibabiri tuyinza okuwerawo ekikumi kituufu kakati ekikumi nga tukebera mukabogese muli mulimu social distancing oba bajja kuleetayo ekizimbulukusa opposition bwekugambira eh. tikimwogera eh. tikisobokakisoboka oba oyagala kuuma bantu nga balamu amasomero kati ngaewaffe mu kitundu mm. era nnondera ku ssomero lyabakatuliki mm. ekisaawe kakati tugeze mukampala bateeka enambuule kwata ekisawe kyenambuule gyebagala okutwala abacovid ekisawe kyenambuule hmm. mugendamu abantu bameka nga mukoze gundi mita nyanya nemudira kubanga bwati unit ekisaawe kirimu mita kikumi kikumi kikumi hmm. ekikumi nga buli muntu yesudde mita nya ku munne mujjamu enyiriri abiri mu ttaano ekikumi mujjamu abantu abiri mu bataano mm. ekitegeeza abantu abiri mu bataano nga gundi munyiri mujje mumeka mukikumi mujja mu bokisi meka kyemunyonyoddeokitegedde ekisaawe kirina mita kikumi mm. bwe bagenda bwe bati mu kikumi mm. ku mita nyanya mm. mujjamu abantu abirimubataano bwe bagenda bwe bati mita nyanya mubaamu abiri mu bataano kati abantu abo abiri mu bataano mufune bokisi taano oba layini muzigatte ebbiri nga balima ono bwagenda nonaagenda nga bwolaba ku kisaawe ku kisaawe muba musimbi enyiriri naye nga buno bugundi ababawa visa n'okubabuuza buli omu ali mukake create many, box, many ballot boxes tamale ekyo kyogera ng'oli liolisti eh, eh. nga bwe nkumanyi kubanga si buli polling station eh. tetusobola okufuna e, ah, e ah, nkubuulidde kyenjagala okubagamba mm. nti gwolibbe nti on one thing but ihave told you you fail to have a referendum mm. now the condition is nti omukazi azaalira mukama oba bamulongoosa Israel is list. Yes, Nti, president can the president hand over the, is the president to the speaker. Is it possible? Kakati wakita ba possible. Yes. Abebibina ba baga no kwewa andisa okulonda. Chawandiki wako mkonsesoni ya Uganda nti besi ya ino kuberanga mkarubu. Nabote baina. Boku watabisubi. Yes, Kakati zalipula kiti kuwengu gambira. Mm. Nti, find ways of making sure nti wanu akalulu katuuka bukyali kubanga tojja tugamba nti esaawa z'okulonda zibalibwa wekaze tukuma saawa emu mm. nga wabuleese esaawa mukaaga mm. so the whole issue is to lwaki ebyo temubiteesaako ebyange ebiverifying akalulu tikakati katugeze ekigalo kino kikyateekebwamu n'oli najja naye natekamuyiolwala na ekalaayi okitaatobola ogiteekamu uh, uh, ate tomanyi nti nayo kakwatirawo ate okanyugayo bukanyuzi kakati kitegeeza moa addition bafuzi ofind another channel moa addition ballet boxes moa lines moa efficiency abantu bayisaawa kumi nabbiri kafyegenda okutuuka nga kalangiriddwa Eh, anti nkubuulira nti eh, ekijja kyekibi eh, ekijja kibi nnyo nti bano abaana bagenda kujja balemerewo basibewo akakala tetuvaawo tuvaawo mugende loko defense ekubekaaba olabe emitayimbwa olabe loko defense emitayimbwa naye waabwe gye basala amayumba gabanyabwe bagooke this what am avoiding ti these people just want to provoke government emyaka ensanvu muetaano buli omu yali amanyi lukwako nadduka emisinde nekujja segona bagenzi bamulamuzi kujja injunctionnobody could stop parliament in progress one would rather extend atya election atya than risk Boy, that kind of situation jotulaga tewali musabenta ajja kukwata power jiwe speaker omanyi constitution bwe yagamba speaker abeera nabo embeera ja covid 19 yagenda kugwadde why don't you accept it? kubanga reality mm. zemba sekerera mm. ndikati muli mwebyo muli muchi na yama somero kana mumanyi nti kuyegeza galia mumanyi nti misoro jingira oroza oroza bali mu education mbayita basiru abali mu education kasa president anaga nti okusoma kwa wiche ja oba nakumusamba nga bafuna inspection yaba engineer nga balu eryegindi abaana ligwa bugwi eryegindi eryo lyakuddamu nanyini oli gwotegedde akola tenders mu ministry education ye, ye kati engalo zimusiimu ate balina ensonyi olowooza nti waliyo omulala gwe banawatenda no biriyoni kikumi mu ataano mbu owabukedde akuba ebigezo by'abaana that was an how ani abigolola if it is easy for a parent to mark omwana we then kakati tubasomesezengawaka bajje bakole ebigezo let schools become examination centers so me i know what i'm talking about nti today mukimanyi nti kakati amasomero galina muki mu nsiko mm. hey, eh, there want to be an inspection unity appointed by the permanent secretary to inspect schools to make sure this would be even the best time to rehabilitate these schools because the students are not there mm. naye bo tebamanyi kulya sente these people don't know how to eat money bajozi bujozi emitwe gyabwe ekyo kijoka bujozi is a money kyendakatonyeze no, munana an inspection department negenda nga erambula amasomero district to district we recommend those ones ezita kyasoboka we recommend ezokuza kama bati amalala how much money do i get no yoro company jokuba yoli munafu oli munnaffe oli yafuna buli wamu wonna mu mawulire yafuna mu education yajjamu egindi yajjamu era gwejja okulaba kyendagabanyozaunanamefundikira ah, singa temunoonyamu mu buli kintu sente solutions are there do you compare ugandans to malawians ne bwoŋŋamba nti akalubwe kanaabeerawo hmm. it will lead to an upsage of numbers uh, gundi eh, covid takyakanga eh, era in fact for me as a media eh, expert mm. what the president needs to do is to sack to dissolve the current structures create a new structure whose message is to coexist with the virus ebyokkanga abantu byaweddewo mbukyogere bakubera emiti ana mukazi gwe kyogere bakubenegomesi bazikugjemu bakusobyeko abantu bemwalimba emmere bwemwalimba amataka toyinza obbazaayo twogere bakubiri bakusobyeko n'okusobyako ebyo toyinza kubyogera kati abantu tebakyaddayo tokyabazaayo abantu mesagi gye baagala kubanga era temuyina kyemwakola tasikifosi teyina kyeyakola abantu ekyabatiisa coronavirus kulaba bifaananyi bivuddewa bweru eh, kakati omuzeyi babwayina lediyo yagyekolera dda mm. tugeze ayimiriddewo naawe ajja kuwa tayimu ojja omuvumire ku leediyo ye mm-hmm. kati mugenda kulya ku bizindaano all of these are excuses which can be solved ate nze mbabuulira bamafiya ba museveni mm. tebayinza kukkiriza kalulu ka sayansi